sbírka šutrů jenom tady z Achimova. Flority, kalcity, úplně jako neuvěřitelné tvary. Tady třeba tohle, to je mega. Tohle to je porno. Tady ten, ten zelený vehement, johanit. A tady jsou nějaký takovýhle žlutáci je to samý U, takže to bude radioaktivní jak blázen. Nějaký zelený. Já tady potom hlouškovi, hloušek to tady celý se sbíral a podle toho se jmenuje tady ten hloušekit. Tady jsou minerály v pitlíkách, které jsou tam proto, aby na ně nemohl vzduch. Neuvěřitelný tvary, ale tohle to tady. To je úplně děsný. A tady ten, ten zelený žlutý a žlutý. Taky samý určitě. No to, tohle to je JK mineralogikus. Jak se ti to líbí, ty kameny tady, Bobe? Máme pohyblivý model dolů. A tamhle je ten tvůj žentour. Šutry pod nějakým UV něčím. UVA, UVB, UVC. miłosti.